सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वो यूट्यूब चैनल टू आज की इस वीडियो में बात कर रहा है डेली वेजेस के बारे में गाइस देख सकते हैं मैं बहुत सारे दिनों से जो है इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कोई भी जो है अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं आ रहा है तो गाइस आज फाइनली जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइज़ बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके बोलते हैं गाइज़ की इस पर जो है वीडियो बनाओ ठीक है तो इसलिए गाइज़ मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ गाइज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इस बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी का ऑप्शन दबा के आर पे प्रेस जरूर कर दें इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जम्मू कश्मीर के रिलेटेड तो क्या चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत सारे लोग जो है सर्च कर रहे हैं आल डेली वेजेस परमानेंट तो गाइज ऐसी मैं बात कर दूँ कि गाइज अभी जो है आपकी सारा मेमोरेंडम फाइल्स वगैरह जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है ठीक है तो क्या आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में मतलब अदर स्टेट्स में हर जगह देख सकते हैं इस बहुत सारा जो है कोरोना मामले बढ़ चुके हैं और सरकार जो है ऐसे भी मतलब बहुत कम काम करती है आपको पता है इस इस टाइम पे तो उनको थोड़ा और मतलब कि बहाना मिला हुआ है तो गाइज अभी जो है फ़िलहाल जो है मतलब इसमें कोरोना के चलते चलते केसेस में ये वाला काम जो है इसका रिजल्ट तो गाइज नहीं आने वाला है तो गाइज़ बेफालतू में यहाँ आगे पीछे सर्च करना बंद करें जब भी गाइस कोई भी अपडेट आएगा ना तो गाइस आप तक जो है न्यूज़ पहुँच जाएगी खाली आपको क्या करना है जो भी इस मतलब कि मैं ये नहीं बोल कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखो जो भी इसके रिकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर रखें और घंटी के ऑप्शन को प्रेस कर रखें जबकि कोई अपडेट आएगा आप तक पहुंच जाएगा आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू